ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਸਾਕੂ ਤਾਂ ਛੋੜਾ ਨਿਸ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ कल ढोला मशहूर थी आवदा है आयो ता साडे कोलू दूर थी आवदा है आज कल ढोला मशहूर थी आवदा है आयो ता साडे above could